سیدھا ہم لوگ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پارٹ تھری شروع کرتے ہیں اور لوڈ ہو چکے ہیں پارٹ تھری تو یہاں سے شروعات کرتے ہیں امید ہے کہ میں پہلے ہی راؤنڈ میں کہیں آگے نکل جاؤں تو دیکھتے ہیں شروعات کرتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں پر ایسی شروعات میں نہیں چاہتا تھا جو ہو چکی ہے خیر آپ لوگ مجھے ایک چانس دو تاکہ میں اس چانس میں آگے نکل سکوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بہت ہی انٹرسٹنگ اور مزے کا گیم ہے یہاں پر تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہ راؤنڈ اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر لوں گا اور یہ ہو جائے گا کمپلیٹ اور یہ بہت ہی مجھے بڑا پسند ہے یہ چیز اور مائی oh گاڈ یہ بندہ مجھے کافی دفعہ آؤٹ کر چکا ہے تو میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سے میں دوبارہ آؤٹ ہو جاؤں اور یہاں پر اس بندے کو بھی دیا اور چڑھ کے یہ ایپل لے لیتے ہیں جو ہمیں شاید کام آئے آگے اور یہ بہت ہی مشکل راستہ بھائی ہو یہاں پر مجھے بہت ہی احتیاط سے چلنا گا اوہ مائی گاڈ بہت ہی میں ڈر رہا ہوں کانپ رہا ہوں اور کام کیا رہا ہوں لیکن یہ کچھ ڈینجر ہی لگ رہا تھا جو فائنلی میں نے یہ کیا غلطی کرتی ہے بھائی یہ کیا کیا ہم نے بہت ہو گئی ہے یار تو اگر یہ بھائی صاحب بڑے ہیں تو ہم اوپر جا سکتے ہیں نہیں تو مجھے نا اس مینڈک کو بھی کل کرنا ہوگا تو یہ مینڈک ادھر سے جمپ لیتا ہے ایس یہ کیا ہوا بھائی یہ کہا ہو گیا تو یہ کہا ہوگا بھائی اسے کیسے چلے گا ایسے کیسے بہت دکھ کی بات ہے کہ اتنے سپیشل راؤنڈ پہ آکے میں گر گیا اور شروعات کہاں سے ہوئی اسی جگہ سے جہاں پر اسٹارٹ اپ تھا کوئی مسئلہ نہیں دوبارہ سے کھیلیں گے اور اچھے طریقے سے کھیلیں گے تاکہ دوبارہ ہمارے ساتھ یہ کام نہ ہو تو ابھی ہم لوگوں نے شروعات کر دی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اور اس بندے کو بھی ہم لوگوں نے کل کر دیا ہے اور ادھر سے ہم لوگ آ چکے ہیں یہاں پر تین ایپل لے چکے ہیں یہاں پر یہ کچھ مشکل تو نہیں ہے اتنا جتنا اس سے آگے والا مشکل ہے تو مجھے نا یہاں پر جمپ لے کے ایسے اوپر جانا ہوگا اور ایپل لے لیتے ہم لوگ سارے کے سارے تاکہ یہ ہمیں کام آئے اور اس مینڈک کو واپس جانے کے لیے ہمیں یہاں پر شٹ یار یہ کا ہوا بھائی یہ کا ہوا یہ بہت ہی غلط ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور میں دوبارہ سے اسی جگہ سے شروعات کی ہے جہاں پہ بچت ہو گئی یقین مانو کدھر کھڑا بھائی ہے یہ بھی دیکھو یہاں پر بچت ایسے کو بولتے ہیں اور ادھر سے میرے خیال سے ملنا تھا یہاں سے وہ ملے گا کاکے کو بڑا کرنے والا بڑا ہو چکا ہے یہ سپر ماری اور اس سے یہ مارے گا اس چھوٹے سے کاکے کو یہاں پر ہم لوگ کل کریں گے اس کو اور یہ اس کو کل کریں گے اور ادھر توڑ تاڑ کے ہم لوگ لیں گے یہ تین اپل یہاں سے ہم لوگوں نے تین اپل لے لیے ایک جمپ لگایا دوسرا لگایا تیسرا بھی ہم لوگ جمپ اچھے سے لگا چکے ہیں اور اس کو کیا نو یار کیا مجھے لگتا ہے کہ یہ میں کھیل پاؤں گا یا نہیں یہ بہت ہی ٹف سی سچویشن بن چکی ہے اور تو یہاں پر ہم لوگ شروع کر چکے ہیں سپر ماریو اور یہاں سے ہم لوگوں نے جمپ لیا ایک کو کل کیا پھر ہم لوگوں نے جمپ لیا اور یہاں سے ہم لوگوں نے ایپل نکالا اور یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا چیز ہے اور یہ وہ چیز ہے جس سے سپر ماریو کو انرجی ملتی ہے اور وہ بڑا بن جاتا ہے اور اس سے پھر اس کا جمپ بھی ہائی ہو جاتا ہے اور اتنا بڑا جمپ ہو جاتا ہے کہ اس سے وہ ساری یہ کیا ہے بھائی یہ چیز تو لینی چاہیے اور یہ کوئی بڑی اچھی چیز مجھے نظر آ رہی ہے یہ کوئی اس نے سوٹ پہن لیا بھائی اور بلو سا سوٹ ہے میرے خیال سے یہ سوٹ کوئی کافی فائدے مند ہوگا اور میری بچت ہوئی ہے یہاں پر کافی ساری کیونکہ میں یہاں پر بھی آؤٹ ہونے والا تھا اور اس مینڈک کو یہاں سے مجھے نا اس مینڈک کو شٹ یار کہاں پر آ کے میں آؤٹ ہو جاتا ہوں گندا سا آؤٹ ہوتا ہوں بہت ہی برا بہت ہی برا آؤٹ ہوتا ہوں تو مجھے ادھر سے کدھر چڑھ جاتا ہے یار تو بلے اصل میں وہ صحیح کرتے ہیں وہ لوگ جو اس کو اس کے اوپر نا انگوٹھے کے اوپر ایک کپڑا ملتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں جس سے چمپ لینے میں ایزی ہوتا ہے اور میں بال بال بچاؤں یہاں پر آؤٹ ہوتے ہوئے اور مجھے لگتا ہے کہ میں آگے نہیں کر پاؤں گا اور یہ چیز مجھے چاہیے تھی یہ پتہ نہیں سوٹ سے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتا آپ لوگوں کو پتا ہے تو اس کو نیچے کمنٹ میں بتاؤ کہ کیا ہوتا ہے اور بتانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پر <laughs> کیا ہو میرے ساتھ آپ لوگ بھی دیکھ چکے کیا میں یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر پاؤں گا آج یا نہیں مجھے نہیں لگتا کیونکہ جو صورتحال میری ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر پاؤں گا لیکن مجھے جو ہے کنٹینیوسلی کھیلنا پڑے گا تاکہ اس راؤنڈ کو میں کمپلیٹ کر سکوں اور میری پرفارمنس کو بہتر ہونا چاہیے اس راؤنڈ میں تو دیکھتے ہیں گائز کہ کیسے میری پرفارمنس رہتی ہے اس راؤنڈ میں آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی تک کہ میری پرفارمنس کیسی ہے تو ادھر چل جاتے ہیں ادھر سے کچھ ملنا تھا یار اس بابے کو اس سوٹ کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہے اور مجھے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ نا کھیلنا ہوگا جو میرے ساتھ بہت غلط ہوا کبھی آگے کی طرف کرو تو آؤٹ ہو جاتا ہے کبھی کیا کرو یار کوئی سمجھ نہیں آتی اور یہاں پر بھی سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ کیا کرنا چاہیے تھا اور ایسا لگتا ہے کہ مجھے یہ راؤنڈ کھیلتے ہوئے کوئی عرصہ ہو جائے گا اور یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا تو ایسا ہونے نہیں دوں گا کمپلیٹ کروں گا اس راؤنڈ کو اور کھیلوں گا ہمت نہیں ہارنی کیونکہ لوگوں اگر بندہ ہمت ہار جائے تو لائف اس کو بہت زیادہ چیلنجز دیتی ہے جو اس کی صحت کے لیے اور اس کی زندگی کے لیے کافی مشکلات پیدا کر دیتی ہے تو شروع ہو چکا ہے کافی ایزی راؤنڈ جو میرے لیے جان بنا جان بناور ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے میرا تماشا کہاں پہ پہنچا ہوا تھا تو اگر میں جمپ لیتا ہوں ہلکا سا اور ایسے پھر ہلکا سا جمپ لیتا ہوں اور اب میں چلا جاتا ہوں ادھر کو یہ تھوڑا سا ٹفسٹ مجھے لگتا ہے کہ اس نے نا آؤٹ کر دیا تھا میرے کو پہلے راؤنڈ میں شاید گڈ بھائی تیرے بھائی نے تو کمال کر ہے کیا بات ہے میں کھیل رہا ہوں کیسا کھیل رہا ہوں گائز آپ لوگوں نے بتانا ہے یہاں پر کیونکہ مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ میں کیسا کھیل رہا ہوں آپ لوگ ہی بتا سکتے ہو کہ میں یہاں پر کیسا کھیل رہا ہوں اور یہ کافی اچھی شروعات تھی اس راؤنڈ میں میری اس کاکے کو میں کیسے ماروں اس کاکے کو ایسے مارتے اور یہ جو ہو گیا نا یہ بہت ڈینجرس ہو چکا ہے میرے لیے لیکن ایزی ہے ندیم کول کول اینڈ کول تو یہ جب واپس آ رہا ہوگا تو میں جمپ لوں گا تو یہ بونا بھی جب واپس آ رہا ہوگا تو جمپ لوں گا تو یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے کہ جب وہ واپس آ رہا ہو تو آپ لوگ جمپ لے لو اور ایسے او نو یار کیا کر دیا میں نے ضائع کر دیا او نو نو نو نو نو نو نو نو چلو اس کو تو ایسے ہی مارتے ہیں ضائع کر دیا میں نے چانس کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو میں کافی بولے بغیر یہاں پر کھیلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس کو استعمال کرنا چاہیے ہری اپ واٹ ہری اپ ٹائم رہ گیا ہے بھائی ٹائم بھی ہے اس میں تو ٹائم سے پہلے مجھے پہنچنا پڑے گا اور مجھے لگتا ہے کہ فائنلی گائز میں پہنچ چکا ہوں اور یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ کر دیا تو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ راؤنڈ مجھے جتنا خوشی ہو رہا ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ میرے کیا حالات تھے اور میں یہاں پر کمپلیٹ کر چکا ہوں ٹو سٹارز ملے اور سکسٹی کاؤنٹس ملے تو بہت ہی انٹرسٹنگ سا یہ لیول ہوا ہے تو نیکسٹ لیول ہم لوگ کھیلیں گے فور اگلے چینل اگلی ویڈیو کے اندر ہم لوگ کھیلیں گے راؤنڈ فور تو تب تک کے لیے بائے اس ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو